Leçon 2.7 L'annulation. Tapez U pour annuler les dernières commandes. Tapez U majuscule pour récupérer toute une ligne. Déplacez le curseur sur la ligne marquée ci-dessous et placez-le sur la première erreur. Tapez X pour effacer le premier caractère redondant, puis tapez U pour annuler la dernière commande exécutée. Déplacez le curseur sur la ligne Cette fois, corrigez toutes les erreurs de la ligne avec le commande XX. Puis tapez une majuscule pour remettre la ligne dans son état initial. puis tapez U deux, trois fois pour annuler le U et les commandes précédentes. Maintenant, tapez CTRL R, maintenant, maintenez la touche CTRL enfoncée pendant que vous appuyez R deux, trois fois pour refaire les commandes, annuler les annulations. Corrigez les erreurs sur cette ligne et remettez-les avec annuler. Ce sont des commandes très utiles. Maintenant, allez au résumé de la leçon 2. the undo command, press U to undo later last commands. Shift U to fix a whole line. Move the cursor to the line below marked and place it on the first error. Type X to delete the first unwanted character. Now type U to undo the last command executed. This time fix old errors on the line using the X command, now time capital U to return the line to its original state. Now type U a few times To undo the U, the capital U and preceding commands, now type Control R, keeping Control care, uh, key pressed while hitting R a few times to redo the commands. Undo the undos. Fix the errors on this line and replace them with undo. These are very useful commands. Now move on to lesson 2 summary.